everyone! Mega Trainer Darwin di sela YouTube channel ඉන්න brand new episode එකත් එක්ක අද අපි කතා කරන්න යන්නේ 100k subscribersලා නැති වුණත් කොහොමද ඉන්ටර්නෙට් එකෙන් සිල්ලා play button එකක් හදාගන්න විදිහ කියලා එක software එකක් ඕගලන්ට අවශ්‍ය වෙනවා ඒකල්ලා Google එකේ search එකක් දාන එක මම screen record එකකින් පෙන්නන්න subscribe කරන්න නැත්නම් දැම්ම subscribe කරන්න ringing notification bell click on all down දැන් ඉස්සෙල්ලා ඊ e ෆොටෝ තුන්සිය හැට කියලා ටයිප් කරගන්න ඕනේ ටයිප් කරගත්තහම පළවෙනියෙන් එන එක ක්ලික් කරන්න ඉන්ද පොඩ්ඩක් එහෙම අපි ගාගත්තහම මේක්ස් සිල්ව ප්ලේ බගන් කියලා ඕගොල්ලන්ට ගහගන්න ඕනේ ඒකල්ලා සර්ච් එක දෙන්න ඕනේ ඒකල්ලා මම මෙතන ඇරෝකින් පෙන්නවා ඇති ඒකල්ලා ඉස්සෙල්ලාම එන එක කලික් කරන්න ඕගොල්ලන් සර්කල්ලෙකුත් පෙන්නම පැහැදිලිය ඒක ලවගලන්ට පලිමටම ෆස්බුක් ක්‍රියට වෝඩ් එකෙන මෙතන් ක්‍රියට වෝඩ්ස් කීපයක් තියෙනවා ඉස්සගම් කියට වෝඩ් එක ෆස්බුක් ක්‍රියට වෝඩ් එක ගොඩක් තියෙනවා ක්‍රියේටර්ස් ඒකලා ඕගොල්ලන්ගේ සිල්ල ප්ලේ බටන් එකට දාන්න දාන්න ඕනේ නම ටයිප් කරගන්න මම ටයිප් කරගත්තා මගේ YouTube channel එකේ නම ගෝමි දිසිල්වා ඒකලා ගෝ කියලා දුන්නා ඒකලා එම් ඉමේජ් එක ක්‍රියේට් වෙනවා ඕගොල්ලන්ට පේනවා ඇති ඒක ඇඩ්ස් වගේ කුත් පල්ලෙන් ඕගොල්ලන්ට එදුම කියලා පේනවා creating ඒකලා ඒක සම්පූර්ණ වුණා ඒකලා මගේ සිල්ලප් ගෝල් ප්ලේ බටන් එක ක්‍රියේට් වුණා ඒකලා ඔයගලන්ට ගැලරි එකට සේව් කරගන්න ඕනේ නා ඒක සේව් කරගන්න පුළුවන් ඇඩ් එකක් ආවා ඒකලා සේව් කරගත්තාම මෙතනින් පල්ලෙන් ඕපන් කියලා පේනවා මේ සිල්ලප් ඒ බටන් එක ඔයගලන්ගේ ගැලරි එකට සේව් වුණා ඊළඟ වීඩියෝ එකේ ඉක්මනට හමුවෙමු වදේ හිලා ලයික් එකක් දාන්න යන්න කමෙන්ට් එකක් දාන්න යන්න ෂෙයා එකක් දාන්න යන්න මේ වීඩියෝ එක වැදගත් වුණා නම් WhatsApp හරහා Google හරහා ටෙලිග්‍රම් හා වයිබ හා මේ ගරුප් සතර්ශයා කරන්න මේ වීඩියෝකට ලයික් අදාල යන්නත් අමතක් කරන්න එපා සබස්ක්‍රයිප් කරන්න එහ පැත්ත තියෙන බෙල් අයිකරන එකත් කලික් කරන්න කමෙන්ට් කරන්න ෂයා කරන්න ඊළඟ ප්‍රෑන්ඩිම් එපිසෝඩ් එකකින් ඉක්මනටම මම දෙමින් ඩිස්ලවා this is your YouTube channel. I got some good.